स्प्रेडशीट के मैक्रो में केवल फॉर्मूला ही रिकॉर्ड होता है या फिर फॉर्मेट ही रिकॉर्ड होता है ऐसा कुछ नहीं है आपको जो चाहे वो रिकॉर्ड करा सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है अब इसके पहले हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर जाकर के आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है ये मैक्रो वन आ रहा है आप चाहे तो कोई शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं फिलहाल मैंने नहीं किया है मैक्रो वन नाम से हम इसको रिकॉर्ड करना है तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है ठीक है तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वन टू थ्री जो भी आपको देना है ये इजिली दे दीजिए आराम से कोई दिक्कत नहीं है ये सब्जेक्ट वन हो गया सब्जेक्ट टू हो गया ठीक है और चाहे तो आप इसकी जगह सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं मैंने सब्जेक्ट वन टू लिया है आसानी के लिए ठीक है और यहाँ पर टोटल कर देंगे तो ये टोटल हो गया आप चाहे तो एवरेज ग्रेड कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं आगे तो ये एवरेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल और एवरेज दोनों ही कैलकुलेट कर रहा हूं मैं और यहां से इसको सही कर लेते हैं ठीक है फॉर्मेट सही कर लेते हैं इसका और यहाँ पर स्टूडेंट के नाम आएंगे तो लाइक राम श्याम फिर यहाँ पे राजू है ना यहाँ पे गौरव सोनू जो भी नाम है वो नाम आप देते चले जाइए स्टूडेंट का ठीक है और is equal to rank between लगा लीजिए प्रैक्टिकल के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा आपके अगर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है तो तो ये हो गया और एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए ड्रैग करवाने के बाद इसको नीचे की तरफ लेके आइए बस हो गया काम यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जाके इसको वैल्यू बना दीजिए ठीक है ये वैल्यू बना दिया हमने और यहाँ पर जाकर के इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना है आपको सम का फॉर्मूला लगाया और यहां से ड्रैग करवा दीजिए इन सारे को ठीक है बस बंद कीजिए एंटर कीजिए तो ये हो गया एक नंबर आ गया इनका अब ये हो गया अब यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है तो A B E R A G E average का फॉर्मूला लगाइए बस एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा तो ये जो है एवरेज हो गया और बंद कीजिए एंटर कीजिए तो एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है और डबल क्लिक करेंगे तो सब हो जाएगा अब इसके बाद क्या करना है आपको पूरे डेटा को कर लेना है सेलेक्ट कुछ इस तरीके से और होम पे जाकर के और यहाँ बॉर्डर बना लीजिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर इसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे ये कलर ऊपर हेडर में ये कलर दे देते हैं हम ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से हो गया अब बारी है मैक्रो के रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने की तो यहाँ से मैक्रोज पे जाके और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए बस काम हो गया आपका यहाँ से चलते हैं दूसरे शीट पर और थोड़ा सा जूम भी कर कर लेता हूं ठीक है अब हम जाएंगे कहा मैक्रोस पे जाएंगे मैक्रो में जाने के लिए आपको व्यू पे जाना है फिर मैक्रो पे जाना है फिर यहाँ व्यू मैक्रो पे जाइए मैक्रो वन ही नाम दिया था हमने बस इसको रन करवा देंगे तो देखेंगे कि सेम डेटा आपका यहाँ पर आ चुका है तो मैक्रो का एक ये भी मतलब है देखिए इसमें फॉर्मूला भी है यहाँ पर आएंगे तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है मैं एफ करके भी दिखा देता हूँ आपको देखिए लगा हुआ है कि नहीं और फिर यहाँ टोटल का भी फॉर्मूला लगा हुआ है एफ करके दिखाता हूँ देखिए लगा है कि नहीं फॉर्मेट वगैरह सब कुछ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो में नो प्रॉब्लम ठीक है आयोग की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video